Yalan söyleme gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak Gözlerime bak Gözlerime bak Aa, yeter yeter Merhabalar arkadaşlar ben JT ve karşınıza gen döndüm bugün e, bugün için e, reaksiyon tepki videoyu çekmiyoruz. Aa, bu. Neden çünkü, ya? Çünkü e, siz bizi çok tanımıyorsunuz. Sadece Hı yani videolarımız biliyorsunuz ve doğru, doğru. olduğumuzu biliyorsunuz. Anlaştık. Sen kimle anlaşıyorsun şu an? I don't understand. Calm down. <laughs> tamam o yüzden bugün yani birkaç şeyler size söyleyeceğiz. Yani bizim akımızda e, nereden geldik, e, ismimiz... Neler yapıyoruz diye. <laughs> evet, bu kanalda ne, hangi e, videoları paylaşacağız. O zaman... Başka. <laughs> Şimdi size bunu söyleyeceğiz. Bu kanalda sadece tepki videolar paylaşmayacağız. Evet. Ee, yani başka şeyleri de paylaşabiliriz. Mesela oyun yani Game. Türkçe dilinde bir oyun birkaç oyunlar falan yapabiliriz falan. ve e, şey de yapabiliriz. Yemek pişirip evet yemek, yemek yani Türk yemekleri de Turkish food I, I deneyebiliriz. That. <laughs> I that. evet ve e, bilmiyorum ya. Siz sizden de bir şeyler isteyebiliriz. Yani ne görmek iste, istiyorsunuz burada Görmek yani bu kanalda ne yapmamız istiyorsunuz falan filan. Falan filan. <laughs> tamam. Um, şimdilik benim adım JT yani şimdilik değil ya. <laughs> Her zaman <laughs> Benim adım JT ama Türk adım Ferit. Yani bana Ferit diyebilirsiniz. Yani fark etmez yani. Yani fark, fark etmez, etmez benim için. Ve nereden geldim biliyor musun? Tahmin, tahmin edebilir misiniz? 5, 4, 3, 2, 1 Antalya'dan geldim. Tamam senin adın ne? Ya benim adım Glory Yavaş Şaşure diyebilirsiniz. Ee, İzmir'den geldim. Öyle yani sevgilim yok. Abi sana, abi sana. Yazık. Thank you, thank you. Teşekkür ederim. Benim adım uh, Precious. Uh, took Türk adım um, ah, Deli. Değerli. Değerli. Değerli. Değerli. Değerli. Değerli. Değerli. <laughs> Değerli. Değerli. Değerli. Really practice. Tam ah, değerli. Değerli. Tamam. Değerli. Evet. Değerli. Ben de güzel söylüyor muyum bilmiyorum ama Sevgilim yok. Shut up. Sevgilim yok. Doğru. Gerçekten <laughs> de onun için sevgili yani. Ya bana bana bunu mu canlısınız? Yok senin susaktık ya. Um, um, an, no. İstanbulluyum. İstanbulluyum bled. Evet. Hı? İstanbul. Sen İz, İzmir'den geçtiniz İzmir, mi? İzmir, İzmirliyim actually. Siz ne diyorsunuz ya? Şaka, şaka evet İzmir en güzel şehir. Yeah, yeah, tamam bir dakika yeah, bir şey söyleyeceğim. İzmir is really beautiful. Evet. yeah. The most beautiful bir dakika. Yeah, bir dakika. Yeah, yeah. İzmir'de bir yer söyleyebilir misin? Uh, Uh, I would have answered if I understood what you said. um, <laughs> Where are you from? In, where are you from in um, Antalya? Antalya. In uh, İzmir please. In İzmir. Alsancak. Sorry, Antalya is in my Alsancak. O Alsancak'tan. Ha, yok, ondan duydun zaten No, I didn't hear you. Susar mısın ya, yalancı. ben karşıya Karşıyaka'lıyım. 35 buçuk yani. Ya biliyor musunuz yani? Neyse, Just for the records, yeah. Hmm? Izmir girls are the most beautiful. I'm just putting that. Yes. True or not? True. True. true. İzmir girls en güzel. Bir dakika siz biliyorsunuz yalan olduğunu biliyorsunuz. Ee. En güzel kızlar nereden? Antalya'dan. Ee, bu... Eh. yeah, beautiful girls are from Antalya. Ama yeah. en Not, güzel but en güzel İzmir girls are. İzmir'den. Mhm. Mhm. Mhm. <coughs> Neyse devam ediyoruz. Şimdi um, Başka ne var? Tamam bu kadar. <laughs> yeah so if Yani çok konuşmak istemiyoruz. Ama fazla çok, ama çok, çok konuştuk zaten. Bence hiç fazla konuşmadık ya. Çünkü yani her şey söylemedik. Yani daha şeyler bilmek istiyorlar bence. Hmm. O yüzden siz ne bilmek isterseniz yani bizim hakkımızda yorumda yazabilirsiniz ve hmm. gelecek videomuzda cevap vereceğiz yani. Hmm. Öyle yani. Öyle mi? Öyle yani. Hmm. İşte bu. İşte bu yani. yani işte bu. İşte şöyle yani. Ve... Ya ya ya. <laughs> Sakın. Are you mad? Bir şey söyleyeceğim. Bu çocuk rap şey yap rap şarkı evet, söylemek istiyor. Evet görmek istiyorsanız yorum at. Gerçekten çok iyi bir rapçıyım. <laughs> Yalan Yalan söyleme gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak Gözlerime bak Gözlerime bak Aa, yeter yeter Yanıyoruz ya Maşallah <laughs> Yanıyoruz yani. Yani ate ateşe ateşteyiz. Ateşliyiz yani. Tamam. Uyakahu. Tamam. Uyakahu. Tamam. Uyakahu. Tamam. Uyakahu. Yani bu kadar. Evet çok, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Siz bize çok destek veriyorsunuz. Çok des, destek Gerçekten ya ağlayacağım. Yemin ederim ağlayacağım. Ağlama ağlama. Ağlama know what We appreciate you guys so much. Çok çok ve barış. Barış bak. um, <laughs> bir de 3000 abone gidiyoruz. Abone, biliyorsunuz. abone. O yüzden lütfen lütfen buradan, abone buradan. ol. Allah.